それでは宮司が一小節先導いたします。 ご着席ください。まあ、先ほど申し上げましたように4年ぶりということで大変皆さんにもですね本当にあの今年はできるのかな今年はできるのかなっていう年をですね毎年毎年迎えながら本当にあのコロナがおかげさまでなんとか 終わりはありませんけれども共存する中で収束を迎えるような状況になっておりますまた国の方でもマスクの着用はそれぞれの判断に任せるということの中でまた多くの方々のこの似合いもできることそしてまたこの祭り関係者の方々にもですね大変準備をしていただきましたことにお礼を申し上げたいと思っておりますこのお祭りが無事に何事もなく 無事に終了できますことを皆さんのお力をいただきながらあご協力いただきますことをまたお願いを申し上げまして一言お礼のご挨拶に返させていただきたいと思います本日は誠にありがとうございます次に Thank <laughs> you.